Moitas gracias por aguantar ata, ata agora e, e imos explicarvos brevemente os próximos pasos. Como, como xa sabedes, a consulta preliminar ao mercado está publicada dende o 29 de xullo, como xa explicamos a primeira hora, e o prazo para, para a presentación de propostas remata o día 28 de setembro ás 10 da mañá. Ás 10 da mañá, eh? quedadevos co, coa hora. A partir de aí, eh, durante o mes de outubro e novembro, procederemos a un análise das propostas e se o estimamos oportuno, pois tamén a algún de vos ou algunhas das propostas recibidas vos poderemos chamar a facer unhas entrevistas para estudiar a vosa proposta en máis detalle, en máis profundidade. E despois, en, en decembro, a finais de decembro, pois pretendemos ter a eh, publicar o informe de conclusións que estará publicado tanto no perfil de contratación como na, na páxina web de Depo Innova. E despois, eh, os pasos seguintes, eh, o tema de conseguir a financiación. No primeiro trimestre de 2023 procederemos á presentación da, da solicitude do proxecto de compra pública innovadora na liña do FIT do Ministerio de Innovación e Ciencia. Os do Perte da Auga, como xa explicamos pola mañá, eh, irán a medida que se vayan publicando as convocatorias e esperamos que esta liña do, do FID este resolta no segundo trimestre de 2023. E a raíz de aí, pois, eh, procederemos á publicación das distintas licitacións entre o 2023 e o 2024 para ter un período de execución de 2024 a 2027. Isto, como digo, se aplica a todos os retos, a excepción do perte da auga que, polos condicionantes do, do plan de recuperación, ven cunhas, cuns prazos eh, establecidos e máis curtos. Ben, recomendacións finais, bueno, pois que vos intentedes que as propostas se ciñan o, o máximo posible as reglas da convocatoria, leedeas ben, eu creo que son bastante sinxelas de, de comprender, Volvemos a repetir que as propostas se poden ceñir a un reto, a un subreto, a unha parte do reto, o que é moi importante que identifiquedes os, os aspectos críticos que hai que ter en conta e que nos plantexedes eses, eses distintos escenarios dos que falaba Manuel pola mañá. Poderánse presentar propostas ou solucións parciais ou integradas ou integrais e definir ben as capacidades que aportan as entidades que presentan esas, esas propostas. Evitar inflar os números, xa sabedes. Eh, isto é moi importante para nós porque despois temos que sacar as licitacións e, e evidentemente nun contexto tan cambiante como o actual pois, pois tamén é, é difícil despois. Eh, en calquera momento vos podemos chamar a entrevistas ou reunións para profundizar aspectos que estimemos eh, de interese e durante o desenvolvemento da consulta pois, eh, podedes eh, publicar info, eh, publicaremos información relativa á mesma, a preguntas que puderan surdir hoxe, etc. E despois nada, que, que revisar os detalles que publiquemos no informe de, de conclusións. E xa con isto vos quero dar as gracias e lle paso a palabra a Iria Lamas, que é a diputada delegada de Proxectos Europeos. Moi bons días a todas e a todas, a todos. A verdade é que despois desta xornada a min pouco me queda por dicir. Eh, en primer lugar, agradecervos que todos esteades aquí, que participásemos, por, participádevos, con nos, posto que para nós isto é un reto. Eh, cando nos viñeron a presentar a idea gustounos moito, pero entrounos un pouco así como de vertixe, non? De non sabemos como vai responder a xente, non sabemos que o que temos que facer, non sabemos se, se vai a ser interesante, e a verdade é que sorpréndenos que, que teñamos esta resposta pola vosa parte, entón nada máis que agradecervos novamente. E, invitarvos a que sigáis participando se tedes algún tipo de dúbida nese correo que temos asignado a este proxecto que non vos esquezades que o prazo non termina ás 12 da noite, senón ás 10 da mañán, que non é unha convocatoria así o uso que sempre termina ás 23.59, senón que termina ás 10 da mañán. Eh, por a nosa banda, eh, tomamos a luba que alguén plantexou nos primeiros retos de facer unha aposta en escena de cales foron as conclusións de todas as propostas que recibamos, E como ben dixo Susana, pois estamos apertos a calquer tipo de suxerencia ou calquer tipo de proposta, ben se a un reto total, parcial ou algo que creades que se nos quedou no tinteiro, pero que tamén pode ser moi interesante por retos que plantexamos. Moitas grazas a todos por asistir, por aguantar hasta esta hora da, do mediodía. E espero poder presentar dentro dun par de, mos, de meses un bo informe de conclusións grazas ás propostas que presentades todos vos. Moitas grazas a todos.